саламатсыздар ма құрметті оқушылар біз сіздермен бүгін жетінші сабақ яғни шеңбер бойы қозғалыс тақырыбына тоқталым жасайтын боламыз және осы тақырыпқа толық ақпарат бере отырып есептерді шығару жолдарымен көрсетеміз олай болса біз кеттік бастаймыз яғни біздің бірінші болып сіздерге ұсынарымыз ә, керемет өзіміздің авторлық кітаптарымызбен жобаларымызбен бөліскіміз келді қарап көріңіздер сіздер үшін қызықты болған кітап немесе осы жердегі бір дүние болса бізге жазсаңыздар болады толық ақпарат бере кетеміз кеттік жалпы шеңбер бойымен қозғалыс дегеніміз не шеңбер бойымен қозғалыс кезінде біз алдымен шеңберді білуіміз керек одан кейін шеңбердің радиусы болады қараңыздар және дененің шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі жылдамдығы иә белгілі бір уақытта оның орнын ауыстыруын көруге болады енді қараңыздар осы жерде біз жалпы шеңбер жайлы бірінші ақпарат бере кетеміз яғни бірінші болып шеңбер бойымен қозғалыс дегеніміз не шеңбер бойымен қозғалыс дегеніміз анықтамасын беріп кеттік иә міне дененің шеңбер бойымен өзара тең аралықта бірдей жол жүруі бұл шеңбер бойымен қозғалыс деп аталады екен ал енді осы жерде бұрылу бұрышы яғни ол ә, неше градусқа бұрылды ол үшін біз не істейді екенбіз арнайы фи мына жерде фи деп жатқанымыз міне фи тең екі пи н дейміз яғни бұрылу бұрышын анықтау үшін осы формула арқылы анықтасақ болады ал енді шеңбер бойымен қозғалған дененің жүрген жолымен орын ауыстыру табу үшін біз арнайы формула қолданамыз негізгі формула s тең фи r деген формуланы қолданамыз бұл формула қараңыздар ә, шеңбердің ұзындығының формуласы бұның жүрген жолын береді деген сөз ал формула ашатын болсақ 2 пи r n n деген бұл айналым саны болған кезде қарастырылады деген сөз окей мына жерде сіздерге қараңыздар ә, нені ашып кеттік ә, ұзындығының формуласын аштық 2 пи r тең шеңбердің ұзындығы иә ал егер диаметрмен қарастыратын болсақ пи д болады екен бұл форма түрленген жағдайдағысы ал енді жалғастырамыз сіздер үшін түсінікті болды деп ойлаймын осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік радиусы екі метр иә ә, шеңбер бойымен а нүктесінен б нүктесіне дейін қозғалады міне қараңыздар мына жерден қозғалды б нүктеге дейін қозғалды жүрген жолмен орналастыру табу керек жол табу үшін біз не істейміз фи р дедік жаңа иә фи дегеніміз ә, мына жеріміз пи бөлінген 2 мына жеріміз пи мына жеріміз 3 пи бөлінген 2 болса бұрыш неге тең болып тұр а демек 3 пи бөлінген 2 көбейту радиус 2-ге тең 2 мен қысқарса 3 пи бұл не болады жүрген жол болады орын ауыстырудың анықтамасы бастапқы және соңғы нүктені қосатын кесінді мынау болып тұр иә демек ол кезде не істейміз пифагор тік бұрыш бұрыш яғни мына бетіміз 2 метр мына бетіміз 2 метр бұл жайсы пифагорға саламыз s тең асты s бірдің квадраты с екінің квадраты сол кезде 2 асты 2 метр болады тең болады екен деп қарастырамыз иә арыға кеттік ә, енді период период дегеніміз не жалпы бізде период дегеніміз осы бір дененің қозғалыс кезінде бір айналымға жұмсаған уақытын айтамыз яғни бір айналымға неше уақыт жұмсады деген сөз да яғни қандай әріппен белгілейміз оны біз мен белгілейміз белгіленуі үлкен мен өлшем бірлігі секунд болып есептелінеді формуласы бір бөлінген желік немесе бір бөл т бөлінген n дейміз бұл жердегі т дегеніміз уақыт уақыт болады ал n деген сол жаңа айтқанымыз айналым саны болып есептелінеді n айналым саны иә айналым санының өлшем бірлігі болмайды уақыттың өлшем бірлігі секунд болып есептелінеді ал енді мына бетте сіздерге астында қалдырған формула түрленген формула түрленген формула түртіп қойыңыздар қазір сабақтың соңында бұл ә, формулалар сіздер үшін түсініктірек болады иә енді осыған байланысты бір есеп көрейік дене 4 минутта 60 айналым жасайды қозғалыс периодын табыңыз дейді периодтың формуласы бізде уақытты неге бөлеміз n айналым санына бөлеміз уақытымыз 4 минутты секундқа айналдыратын болсақ 4 көбейту 60 деген сөз ғой иә получается мына жерге сөйтіп жазайық түсініктірек болу үшін және қысқарту оңай болу үшін так алпыс алпыс кетеді төрт секунд периодқа тең екен иә ары қарай кеттік ә, жиілік жалпы жиілік дегеніміз не бірлік уақытта жасалынған айналым санын айтамыз яғни жаңағы біздің периодқа кері шама ол деген сөз ә, сол бір бір секундта немесе екі секундта неше айналым жасайды деген сөз жалпы белгіленуі нью грек әріпі өлшем бірлік герц формуласы бір бөлінген периодқа тең болады немесе айналым санын бөлеміз уақытқа деп қарастырылады бұл негізгі формула ал енді бұны түрлендіретін болсақ мына бір формамен жазуға болады түрленген формамен сіздерге астында қазір сабақтың соңында более подробный болады бұл формулалар ары қарай енді осыған байланысты бір есеп жүк тоғыз секундта сексен тербеліс жасайды тербеліс периодын мен жиілігін табыңыз дейді жақсы периодты табу үшін біз алдымен уақытты айналым санына бөлеміз уақыт дегеніміз тоғыз секунд айналым саны он сегіз то есть жүз сексен он сегіз тоғыз қысқартсақ бір бөлінген астында екі жиырма қалады бұл деген сөз нөл бүтін жүзден бес секунд деген сөз иә ал енді период табылды жиілікті табу үшін бір бөлінген период дейміз демек бірді бөлеміз неге ә, бір бөлінген жиырмаға деген сөз бұл деген сөз жиырма герц иә ары қарай кеттік енді бізде бұрыштық жылдамдық жалпы бұрыштық жылдамдық дегеніміз не жалпы ә, бұрыштық жылдамдыққа тоқталым жасайтын болсақ ә, бізде белгілі бір уақытта дене ә, белгілі бір бұрышқа орын солай ма яғни бірлік уақытта радиус векторынан қиып өткен бұрыштың радиан түріндегі шамасы деп анықтама беретін болсақ біз оны жалпақ тілмен түсіндірген кезде мына суретте көріп тұрғандарыңыздай ә, суретте қарайтын болсаңыздар ә, белгілі бір бұрышты неше уақытта ә, қозғалып өтті деген шаманы береді да негізгі формула міне бұрышты жылдамдықтың негізгі формуласы фи бөлінген т ә, бұрышты жылдамдықты біз омега деп айтамыз мынау негізгі грек әріпі омега болып есептелінеді өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд міне радиан бөлінген секундқа тең хбж бойынша яғни халықаралық бірліктер жүйесі бойынша бұл радиан бөлінген секундқа тең болады екен неге өйткені бұрыштың өлшем бірлігі рад уақыттың өлшем бірлігі секундқа тең сол үшін ә, немесе немесе біз бұл формуланы түрлендіреміз қалай түрлендіреміз деген сұрақ туындайды яғни егер толық бір айналым жасайтын болсақ фиіміз неге тең дене шеңбер бойымен толық бір айналым жасаса фи екі пи-ге тең болады бұрышымыз соны ескереміз иә сол кезде формуламыз міне қараңыздар осындай түрде жазуға болады ал енді ә, мына бір форма қайдан келді период дегеніміз неге тең еді период дегеніміз бір бөлінген жиілікке тең болады демек орнына қоятын болсақ міне екі пи деген форма түрленіп шығады екен жалпы формадан форманы түрлендіріп шығара беруге болады бұл бізде сіздер үшін қалдырған түрленген формуланың қалай шыққандығын көрсетіп қойдық пайдалы болу үшін әрине ал енді ә, осыған байланысты бір есеп көреміз яғни елу секунд ішінде төрт радиан бөлінген секунд бұрышты жылдамдыққа ие болған дөңгелек қанша айналым жасады дейді яғни бізге айналым санын табу керек иә ол үшін не істейміз әрине ол үшін біз ә, формуланы жазамыз алдымен қай формуланы жазамыз міне қараңыздар Омега тең екі пи бөлінген период деген форманы жазамыз Период ашқан кезде екі пи бөлінген период дегеніміз неге тең еді әрине уақыт бөлінген айналым санына тең ғой сол кезде айналым саны жоғары шығып кетеді математикалық ереже бойынша Екі пи n бөлінген уақыт деген форма келіп шығады осы жерден біз n табатын болсақ пропорция жасаймыз сол кезде омеганы көбейтеміз уақытқа тең 2 пи n осы жерден n-ді табатын болсақ омеганы көбейтеміз уақытқа бөлеміз 2 пиға енді қараңыздар n тең орындарына қоямын омега деп жатқанымыз 4 уақыт 50 секунд бөлемін 2 пи енді 2 мен 4 қысқарады жоғарыда неше қалады 2 қалады 2-ні 50-ге көбейтсем бұл неше болады 100 100 бөлінген жүз бөлінген ә, астында пи міне мынау біздің жауабымызға тең болады немесе пиді ашсақ та болады пи неге тең үш бүтін жүзден он төртке тең болады келесі сызықтық жылдамдық жалпы сызықтық жылдамдық деп отқанымыз бұл бірлік уақыттағы шеңбер бойымен қозғалған дененің жүрген жол шамасына тең болады иә ол деген сөз бірінші болып жылдамдықтың формуласын ашамыз міне қараңыздар в тең с бөлінген т жаңа айттық егер дене шеңбері бойымен бір қалыпты толық бір айналым жасайтын болса екі пи р ға тең болады асты период сол кезде сызықтық жылдамдықтың формуласы келіп шығады екен дененің шеңбердің сыртындағы қозғалыс кезіндегі жылдамдығы болып есептеледі иә немесе периодты ашатын болсақ екі пи ню деп алсақ болады немесе омега р деп алсақ та болады екен неге өйткені л дегеніміз бізде шеңбердің ұзындығы мына бір формуладан біз түрлендіру арқылы келтіріп шығардық бар болғаны сол ал енді сызық жылдамдықтың өлшем бірлігі қандай дейтін болсақ жылдамдықтың өлшем бірлігі қандай еді осыған дейін айтқан едік метр секунд демек метр секунд болады деген сөз түсіндіре алдым немесе қараңыздар мына формуладан периодты табатын болсам 2 р бөлінген жылдамдық мына форма келіп шығады немесе радиус табатын болсам r тең периодты көбейтеміз жылдамдыққа бөлеміз 2 ға болды деп түрлендіре берсек болады неше түрлі форма келтіріп шығаруға болады ары қарай өздеріңіз түрлендіріп қойсаңыздар болады ары қарай кеттік осыған байланысты бір есеп көрейік сонымен осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік иә сіздерге түсініктірек болу үшін әрине бізде радиусы берілген демек r берілген жиілік берілген иә ә, сызықтық жылдамдықты табыңыз дейді бағана біздің формамыз бар еді екі пи r деген бұл 2 көбейту 3-те 14 көбейту R-ымыз 0,5 көбейту 10. 0,5 пен 2 кетеді, 0 мен кетеді 31-де 4 метр бөлінген секунд шығады. Арғар екеттік, келесі центрге тартықш үдеу. Жалпы барлық шеңбер бойымен қарайтын болсақ, э, қозғалыс кезінде шеңберді центрге бағыттайтын белгілі бір физикалық шама бар ол бізде центрге тартқыш үдеу шамасы яғни ә, біз осыған дейін үдеу дегеніміз не деген сұраққа жауап берген болатынбыз тура сол үдеуіміз енді центрге бағыттайтын үдеуіміз яғни шеңбер бойымен қозғалған денені центрге бағыттайтын физикалық шама бұл центрге тартқыш үдеу деп аталады белгіленуі бар болғаны а бірақ индексінде т центрге тартқыш үдеу деген мағынаны білдіреді яғни өлшем бірлігі ешқандай өзгеріссіз қалады үдеу сияқты метр бөлінген секунд квадрат ал формуласы жылдамдықтың квадратын бөлеміз оның радиусына ненің радиусына яғни қараңыздар мына суретте денені центрге қарай бағыттайтын шаманы біз үдеу дедік ол векторлық шама болып есептелінеді демек демек дене белгілі бір жылдамдықпен қозғалып бара жатыр міне екі жылдамдықпен қозғалып бара жатыр демек екі емес енді дене қозғалып отыр дөңгелек бойымен үш болсын төрт болсын иә жалпы дененің жылдамдығы бар және оның шеңбердің радиусы бар деген сөз иә осыған байланысты біз үдеудің формасын в квадрат бөлінген r деп қарастырамыз яғни центрге тартқыш үдеудің формасымен немесе ары қарай формуланы тағы да бірнеше түрде түрлендіруге болады міне иә, қараңыздар сіздерге жазып кеттік түртіп алыңыздар бұл сіздер үшін немесе осы жерден форманы аша берсек болады мысалы жылдамдық табатын болсақ түбір астында а көбейту r деген форма шығады немесе осы жерден r-ді табатын болсақ r тең яғни радиус табатын болсақ жылдамдықтың квадратын бөлеміз үдеуге деген сияқты формулаларды түрлендіре беруге болады деген сөз ал енді осыған байланысты бір есеп 8π секундтың минус бір дәрежесі бұрышты жылдамдықпен айналған махавиттің мың айналымды жасайтын уақытын тап дейді яғни бізге уақыт табу керек иә бұрыштық жылдамдық берілген айналым саны берілген естеріңізде болса 2 пи бөлінген период деген формула бар периодты ашатын болсақ 2 пи бөлінген уақыт бөлінген n n не істейді жоғары қарай шығып кетеді сол кезде 2 пи n бөлінген уақыт болса осы жерден уақытты табатын болсақ 2 пи көбейту n бөлінген омега демек 2 пи көбейту мың мың бөлеміз астында сегіз пи пи мен пи кетеді екі сегіз бен екі кетеді төрт қалады мыңды төртке бөлсек екі жүз елу секунд екен демек екі жүз елу секунд деп алады. ары қарай кеттік енді осыған байланысты бір есеп шығару үлгісін көрсеттік сіздер үшін түсініктірек болу үшін ә, бірнеше жай ғана есе арту есе кемуге байланысты түртіп алсаңыздар болады ал енді дөңгелек яғни мысалы бізде осыған байланысты бір сұрақ қояйыншы жалпы біз айтамыз 40 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан велосипедші мен қырық метр секунд жылдамдықпен келе жатқан балдырған қайсысы осып кетеді дейтін болсақ көпшілігіміз велосипед деп жауап береміз неге өйткені үлкен деп айтамыз иә бірақ жылдамдықтары бірдей ғой озбайды бірдей келеді айырмашылық неде олардың дөңгелектерінің айналу санында болып сол үшін бұл жерде дөңгелектің радиусына байланысты оның айналым саны өзгереді деген сөз радиусқа байланысты осыған байланысты дөңгелекке байланысты есептер қарастыратын болсақ демек жылдамдықтар қалай болып тұр бірдей бағана біздің жылдамдықтың формуласы бар еді қандай еді ә, естеріңізде болса 2 пи бөлінген период 2 пи r бөлінген период деген формула мынау бізге нені береді омеганы береді омега 1 r 1 омега 2 р екі деген форма келіп шығады екен яғни не үшін өйткені жылдамдықтар өзгермейді бірдей болады тек қана айырмашылық олардың несінде радиустарында және дөңгелектің айналу санында болып есептеледі осылай формуланы түрлендірсеңіз деп болады енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік э, радиустар берілген ә, егер бірінші дисктің бұрыш жылдамдығы берілсе екінші дисктің бұрыш жылдамдығы қалай болатын еді дейді иә жаңа айттық қой омега 1 р 1 омега 2 r екі бізге ә, екінші r табу керек r екіні тапқан кезде омега 1, r бөлінген омега 2. ә, так омега он бес пиге тең екен r біріміз төрт көбейтонның минус 2 дәрежесі сантиметр астында 12 10 минус 2 сантиметр сантиметрлі метрге айналдырдық 4 пен кетті 3 қалды 3 пен 5 кетті 5 қалды 5 пи ә, радиан бөлінген секунд шығады деген. бар ма ондай бес пи деген бар әрине с болады деген сөз ары қарай кеттік енді ә, тісті яғни ә, тізбектегі беріліс мысалы бұған байланысты машинаның скоростын айтамыз иә ә, неге өйткені бір біріне тікелей байланысты екіге саласың үшке саласың не істей береді ә, арта береді жылдамдығымыз ол неге байланысты ол айналу диаметр айналу радиусына байланысты яғни мынау радиус кішкентай ғой мынау үлкен демек қанша скорость арттырсақ сонша радиус үлкен ә, шеңбермен түйіседі деген сөз осыған байланысты тағы да бұл жерде не жылдамдықтар не болып тұр бір біріне тең болып тұр демек омега бір z бір дегеніміз тістер саны мынау okay? тең омега екі z екі бұл тістер саны ал егер n болса n-ді қосамыз жай алдық па z деген бұл тіс саны мына жерде қараңыздар бір екі үш төрт бес алты деп кетеді мынада уже көптеу болады түсіндіре алдық па ал n бұл айналым саны болып есептелінеді тура жаңағы ненің тақырыптың жалғасы да енді осыған байланысты бір есеп көрейік диаметрі берілген дөңгелектердің z бір берілген z екі берілген егер ә, айналым жиілігі бір айналым секунд болса велосипедтің жылдамдығын табу керек жылдамдық бізге белгісіз болды так қараңыздар ә, бізде жылдамдықты табу үшін негізгі формуланы жазамыз 2 пи р деген формула жазамыз көбейту n саны бар ғой и ары қарай кеттік бізде ә, радиус берілмеген демек радиусты ашамыз 2 пи р дегеніміз диаметр бөлінген екіге ню ә, n екілер қысқарады жылдамдығымыз тең пи д new n енді бізде n белгісіз n-ді табу үшін не істейміз n тең так z1 n1 z2 n2 деп болсақ, осы жерде біз не істейміз қатынастарын алайық иә сол кезде ә, бізде z1 бөлінген z2-міз n2 бөлінген n1-ге тең мынаны алып барып алып барып n ның орнына қойсам болады получается b тең пи d New, z бір z екі так пи үште он төрт үште он төрт одан кейін d дегеніміз 70 сантиметр нөл бүтін оннан жеті көбейтеміз жиілігіміз бірге тең одан кейін бар, қатынастары иә қырық сегіз бөлінген он сегіз енді осы жерден жылдамдық табатын болсақ 5-те тоғыз метр бөлінген секундқа тең болады екен получается бізде ә, жуықтаған кезде 5-те тоғыз иә да деп қарастырсақ та болады ары қарай кеттік бұрыштық жылдамдығы берілген дене а нүктесінен б нүктесіне дейін шеңбер бойымен бір, қалып, бір бағытта қозғалады бастапқы уақыт мезетінде олардың арасындағы бұрыш берілген бастапқы мына жерде бұрышымыз берілген в нүктесінің а нүктесін қуып жету бүйтіп қозғалған кезде мына жерге дейінгі иә жету уақытын табу керек т белгісіз т тең бізде ә, мынандай бір форма қарастырсақ болады сіздер естеріңізде болса фи бөлінген омега деген формамыз бар иә э, ол үшін бұл форма қайдан келді дейтін болсақ бізде бұрыштық жылдамдық тең фи бөлінген т деген формамыз бар еді так енді қараңыздар бізде ол үшін мына бет деген табу керек қой бұрышының неше екендігін табу үшін біз не істейміз фи тең екі пи азайту пи бөлінген үш дейміз сол кезде ортақ бөлгіш үштен береміз мына бетіміз алты пи азайтсақ бес пи бөлінген үшке тең болып қалады екен мына бетіміз бес пи бөлінген үш ал енді демек т тең бес пи бөлінген үш бөлеміз жылда бұрыш санаттарының азайтындысы нөл бүтін оннан бірге тең иә өйткені бағыттас так сол кезде ә, астында 5 пи бөлінген нөл бүтін оннан үш болып қалды ғой иә енді ә, осы жерде біз мәндерін орнына қоямыз калькулятор салайық ең дұрыс шешім калькулятор неге өйткені бізге аз уақытта көп нәтиже береді көбейтіп бөлетін болсақ э, елу екіде иә елу екіде үш секунд дейді ондай бар ма бізде бар бұл болады деген сөз ары қарай кеттік енді бізде осы жерден аяқтайды екенбіз сабағымыз осымен аяқталды сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдеміз және де айтып өтетініміз біздің әлеуметтік желілерге тіркеліп комментарий ретінде пікір қалдырдыңыздар сонымен қатар бүгінгі сабағымыз қаншалықты түсінікті болды оны да осы видео астында өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз